अब हमारे साथ मौजूद है स्वामी मुस्कुराते जी जो उनके चेहरे पर आप हमेशा हंसी देख सकते हैं और वो लोगों को हमेशा आपको हंसाते हुए नजर आएंगे तो हम विश्वास दिवस के बारे में थोड़ा जानेंगे और कुछ हंसी दिवस तो के बारे में जब सब तरफ कहर हो जब सब तरफ कहर हो आतंक का जहर हो और ऐसे माहौल में मस्ती छाने जैसा हमारा उज्जैन दौर अब आपके जनरेटर चालू कर रहे हैं आज विश्व हास्य तो दिवस की है तीन बार राइट लेफ्ट हाथ का धर्म करना होता है तो इसका बहुत आनंद होता है जीवन में जितनी पॉजिटिविटी होगी तनाव की नाव पर हम सवार न हो बल्कि हम मस्ती और आनंद की बेतरणी को पार करने के लिए मस्ती और मुस्कुराहट के साथ खुशियों को बांटें हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लक्ष्य हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लक्ष्य और लोग कहते हैं हमको पागल हमको पागल ही अच्छा विश्व हास्य दिवस असल में हमारे उत्सव धर्मियों के लिए हंसने और मुस्कुराने का वो उत्सव वो धर्म गुण है जहाँ से हम उदासी को दूर करते हुए जीवन में मुस्कुराहट हास्य व्यंग और मस्ती को आत्मसात परम पिता परमेश्वर ने हंसने और मुस्कुराने की विधा या हंसने मुस्कुराने की शक्ति केवल इंसान को दी है यदि आप किसी जानवर को मुस्कुराता देखो ना तो समझना अगले जन्म में ये इंसान होने की तैयारी और यदि किसी इंसान को रोतला मनोज सुंदा उदास देखो तो समझना की हम परम पिता परमेश्वर की अनुपम के वो हिस्से हैं जिसमें हमको मुस्कुराने का फलसफा इंदौर वैसे भी हथेली की रेखाओं को तब्दील करने वाला शहर है उत्सव धर्मियों का शहर है और यहाँ कोने कोने में मस्ती और आनंद है हाँ, हाँ, हाँ, मालवा के स्वामी मुस्कुरा के किया गया हूँ नहीं सीखी हमने रास्ता की या अपनी हार पे तकदीर का शिक्षा सुनाने की तकदीर का हर तीर बैठा इसलिए हमें हर चोट पर आदत हुई है इस्माइल मोस्ट पर माइल्स आप मुस्कुराएंगे आपको देखकर कोई और मुस्कुराएगा सात समुंदर पार है मुस्कुराहट जाएगी इफ यू वीप यदि आप रोएंगे यू तो वीप इसलिए मुस्कुराइए खेल खिलाइए दिल मिलाइए यही जिंदगी की मस्ती है आनंद है उज्जैनी का वासी हूँ मैं स्वामी मुस्कुरा के वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए मुस्कुराए जो ये प्रवचन देते हैं बाबा साधु प्रवचन का हस्सी के लिए मस्ती के लिए आनंद के लिए और कहते हैं कि भौतिकताओं से दूर रहिए अर्थ से दूर रहिए वो अपने प्रवचन के 10-20 लाख रुपए ले मैं तो 100 परसेंट डिस्काउंट पे मुस्कुराता हूँ और ये मुस्कुराहट जितनी बांटते हैं कई गुना आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में समाहित होती हैं और मुस्कुराहट ही लक्ष्य होना चाहिए यही हमारा धर्म होना चाहिए फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है मुस्कुरा कर गम बुलाना जिंदगी है और जीत कर खुश हुए तो क्या हुए हार कर भी मुस्कुरा हमारे आसपास बिक है ये किसी परसूनी की दुकान पे नहीं मिलती है राशन पे नहीं मिलती और न इसके लिए आधार कार्ड की जरूरत हंसी तो मस्ती है देखिए जलेबी हंसी होती है लंकेश हंसी होती है लंकेश हंसी यानी पूरा अट्टास होता है में इंदौर में कई कार्य किए हैं डॉक्टर निशा जोशी जी कृपया मंच पर पधारें नारी शक्ति के रूप में नहीं आई हैं पूर्व पार्षद दिलीप जी कौशल पार्षद जी पार्षद जी का भी बड़ा जलवा होता है प्रोफेसर साहब हमारे यहाँ प्रकाश चित्रोड़ा जी पार्षद रहे और उनके पार्षद के साथ प्रॉब्लम होती सुबह सुबह ही फ़ोन प्रारंभ हो जाता तो वो प्रकाश चित्रोड़ा जी को किसी की प्रॉब्लम थी उन्होंने बोला साहब प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही आप करिए तो बोले मेरे कहने से क्या होगा बोले आपके जीवान चलाने से तो नाली साफ हो जाती है तो पार्षद जी भी कहीं व्यस्त है बजाइए इस बार में एक दो और डॉक्टर बेंद्रे जी को भी मंच पर आमंत्रण है डॉक्टर बेंद्रे साहब के जी शर्मा साहब मीडियम साहब मंच पर पधारे उत्सव धर्मी एडीएम मैंने पहली बार आवाज बाहर नहीं है आपका पेट दुखने लगा नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय आज विश्व हास्य दिवस के मौके पर हम आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है योगी मनोज जी द्वारा तो हम उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और के बारे में सर सबसे पहले आज विश्व हास्य दिवस है तो ये क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में जो बातें हैं वो आप बताए सभी को हंसी भरा नमस्कार विश्व हास्य दिवस क्यों मनाया जाता है बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अभी वर्तमान तनाव भरे युग में जबकि मनुष्य हंसना तो दूर मुस्कुराना भी भूल चुका है अब इस दिवस की आवश्यकता पड़ी चालीस से ज्यादा प्रकार की हंसी यहाँ इस मंच के द्वारा संचालित की जा रही है द्वारा हमारे साथ और अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा जी भी तो हास्य दिवस के आयोजन का यह कार्यक्रम मेरे मस्तिष्क में विचार इसलिए आया कि जहाँ भी मैं आ, लोगों को देखता हूँ सभी के चेहरे उदासी से भरे हुए हैं गमों से भरे हुए हैं तनाव से भरे हुए हैं तो क्यों ना हम मुस्कुराएं ऐसे इसी बात को विचार में रखते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया इसमें एक हज़ार से ज़्यादा लोग उपस्थित ये कार्यक्रम में एक हज़ार से तो लोगों को हंसने के लिए आप क्या हाँ जनरेटर पहले करवा थे फिर बाहर से नहीं आना चाहिए सबसे पहले आपके मन में पीस ऑफ माइंड हो पीस ऑफ माइंड के बाद में चेहरे पर स्माइल और जनरेट की जा सकती है हर बात पर आप हंसाने का ये मौका हमने ढूंढा है विश्व हास्य दिवस का इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं वर्ड लाफ्टर का नहीं हंसे अभी आप लाइट